di sebelah di sebelah kita itu ada air. Apa yang Anda pikirkan tentang air? Kan alam, alam itu alangkah alangkah indahnya lah alam, lebih indah alam. Alangkah indahnya langit, lebih indah langit. Tiada hari tanpa berjuang, tiada ha tiada hari tanpa bersedekah gitu loh. Dan air itu adalah sumber mata air sumber mata air kita dan mata mata kita keluar air dan dia nangis gitu loh ini inilah airnya di situ lah dan dia kadang-kadang mata air kelihatan mata airnya tuh bulat gitu loh bulatnya dikerok kayak dikerok-kerok gitu loh karena ini bumi ini terputar kayak Eropa Timur Barat dia pagi kadang terbenang benang-benang ya kan karena dia bertumbuh sebagai kangkung sayur-sayur sayur-sayuran capcay ayang-ayang kampung ya kan jadi kalau kita lihat ini pohon ini sangat butuh air ya? Butuh air dong. Kan tidak boleh